toujours on parle de 1 million de touristes, on dit euh, en Guadeloupe, mais si on se disait que ne serait-ce que 1% de ces 1 million de touristes repart avec un produit de chez nous, ça, ce serait vraiment plus intéressant pour nous pour développer notre chiffre d'affaires. Donc euh, nous sommes une société de fabrication de lunettes euh, basée en Guadeloupe, donc guadeloupéenne. Et bien sûr, je remercie le président de de, pour cette invitation, car bien sûr, c'est grâce quand même à la région que nous avons pu nous développer et aussi euh, pouvoir ben, être ce que nous sommes actuellement. C'est vrai que j'ai fait peut-être le buzz ces jours-ci parce qu'effectivement j'avais envoyé des échantillons donc au Japon, ils ont aimé. Et ils m'ont demandé euh, toute la production. Donc je sais qu'aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, mais c'est grâce aussi à, des facteurs naturels, des facteurs géographiques, qui fait que sur cette région sud-Basse-Terre, il y a un café exceptionnel. Mais ce soir, c'est le projet de plan de relance, parce que c'est pas fini que nous avons présenté, que nous essayons de co-construire avec les chefs d'entreprise et tous les composantes de la Guadeloupe. C'est plus de 500 millions que nous allons éjecter dans l'économie, mais nous voulons faire euh, euh, jouer la démocratie participative, que tout un chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.